Les idees en les que es concentrarà doncs, aquest pla d'ocupació que presentem avui és primer la territorialització, que és un del, dels eixos fonamentals de les polítiques d'ocupació que du a terme doncs, l'Ajuntament. I un segon element que és força important també és atendre situacions eh, específicament problemàtiques o d'específica vulnerabilitat entre la població juvenil. De posar el jove en el centre d'aquest pla per tal que Barcelona pugui invertir aquesta tendència a la qual va abocada d'envelliment, que és un repte, però l'altre repte important és que els joves facin de Barcelona doncs, eh, el, seu, el seu lloc al món per viure i en primera instància doncs, han de poder treballar i tenir una vida autònoma.